Wuonwa kendo Nyasachwa wagoyi erokamano Kristo mangima. Wafwenyo Jehova Nyasaye ni e sama piny ogikeni, nego wayud thuolo mar donjo iri kendo wamak lep lawi osiepwa. Mondo kata obedo ni yembe mag tuoche gi tho kachidh nade mane pinyni chapowa, To wadong' ka wachung' motegno ka yien man e bath aora, nikech wang'eyo ni chieng' moro achiel to ibiro biro mondo igolwa e pek gi osiepwa. Nyithindigi noringo ka nikech gin gi dwaro kuomi osiepwa. Ing'eyo ng'ato ka ng'ato gi pek mokadhe osiepwa. Ing'eyo ng'ato ka ng'ato gi chandruok manade. Nyasachwa waluongi e ode ni Kristo mangima Nimulie nyathini ka nyathini e ode ka ode ka nitie pek mag tuoche, ka nitie paro Nyasachwa, wakete lweti ni rom gi nyathini moro ka moro. Wagoni yero kamano osiepwa nikech iseyie mondo luongwa ni nyithindi kawuono. Thuolo maricho to nosedhi kodwa mabor Nyasachwa. Wamor nikech wacho ni nyithindi mofwenyo mondo ginyuwa nitiwene richogi. Yie mondo iwenwa richowa osiepwa nikech ok waromo chung' e nyimi. But kuom ng'wono ni tiyie mondo luongo ni nyithindi kawuono. Omiwa teko mondo kapod wan e piny marach ni osiepwa mako gi lweti mondo wadonj iri mok wanyal yudo thuolo mar wuok. Ng'wono ni kod hera nobed kodwa. Yie losnwa chieng' machielo mondo wachak wabedie. Ka nitie weche mwawacho gi nyawo mar dhano, osiep wacho chopo mag teko mar polo. Ka nitie kama wareme, mano onego wachopi to kwachope Nyasachwa mago bi chopo. Nitie kama wawacho ni ng'ato ma ok odhi kare e ngimane donje mondo ikel lokruok e ngimawa. Roho mari obed kodwa wenwa richowa kodwa iketwa kare kuom yie.